Kemasannya kayak begini nih teman-teman. Kita buka. Di dalamnya teman-teman ada bumbu dan mie. Nah di sini teman-teman ini ah, ada pembuangan airnya nih lebih praktis. kerupuknya dan ada mayonesnya. Jadi kita rasain yuk teman-teman. Menurut aku sih nggak pedes teman-teman. habis nih teman-teman rasanya mantap walaupun nggak terlalu pedas kalau kalian suka video ini di like ya dan tekan tanda subscribe di bawah ini jika video ini bermanfaat